آه، باشمهندسين احنا كنا عايزين آه، نرمم المسجد ده بس من غير ما نغير في التراث بتاعه ولا نغير في شكله. اه فعلا المسجد فيه حاجات كتير مميزه. هيكلف كتير قوي التمرين بتاعه ايوه ده فاهم اه بس ده المسجد الفستاني ونزل على الارض فين الفلوس؟ فين المخططات؟ الفلوس شيكات <laughs> مخططات وتوكات يعني إيه مفيش فلوس مفيش مخططات يعني ايه شربيني؟ كلم رئيس العصابه قال له الو المخططات بقت اوتوكاد والفلوس بقت شيك المخططات بقت مميكنه